じゃあクロちゃんどうぞじゃあじゃないよじゃあ見てみてほらなんとお乳のお服ができましたこれはどこに差し込むやつなの <laughs> いやドア玉ですよ、ね、ドア玉なのドア玉えドア玉なの <laughs> シーズン7のドア玉ですえ夜中からやんの <laughs> そうですよいやいや今だって5時過ぎ 夜中じゃないですけどねだからいやいや暗いからもう夜中って言ったら見てる人たち夜中だと思うでしょいやそうなんですよいやそうなんですなくていやこの時間からっていやいつもだって朝から突貫工事のように半日ぐらいやってもうそのまま帰ってしまうっていうやつなのにこの時間からってことはえ今5時でしょ、はい、何時まであんの28 <laughs> 時間ぐらい 28時間労働基準法違反だよ <laughs> ということで、はい、この静岡に来れば、うんうん、我々レンタルクロちゃんがしなきゃいけないことといえば、はい、こちら、うん、静岡競輪場そうですよご当地競輪場探訪、うん、待って俺思ったんだけどさ <laughs> もう ごめんねこの意見が正しいかどうか分かんないよあのー、この後ろに大人がいろいろなんか暗がりなんか見えてんだけど俺言っちゃいますレンタルクロちゃんって競輪番組 <laughs> ねえねえちょっと分かんないんだけど別にあのいや C じゃないのよいやありがたいよもうそういう趣旨で俺もやったらいいんだよね、はいいやけど、ね、静岡競輪場その下、ご覧いただいてもいいですかはいあ競輪グランプリ ピーハピププリプリだからプリンスグランプリなんですよあれであプリああああグラン読んでるじゃないですかちゃんと読めたのにいちいちあのいいんですよもうそういう茶番はプリンスじゃないのプリン茶番じゃないよ英語苦手だから初めに教えといてよな雰囲気で読めてたのね読めてましたからじゃあえっ、ー、と競輪グランプリ2021はいそっか 2021の一番最後のお祭りがここで開かれるんですねやっとですかもう15分回してますから <laughs> 早くこれに行きたかったんですよ言ってほしいんだカンペ出してよ全国進出計画第3弾今回は競輪界最大のビッグレース競輪グランプリの開催地静岡へしれっとやってきました 我らが地元広島出身の松浦選手も出場決定これはクロちゃん応援するしかないでしょうよいったしよねえなんか当ててんじゃないかってあれみんな何やってるのよあなたたちやってんなマジでレンタルクロちゃん静岡競輪場初めてかな ここで年末、はいうん、ケイリングランプリが開催されるということで、はいうん、松浦選手との約束の地今日はここでですね、うん、ナイターレースをしっかり研究して、年末士気を高めようということで、はい、勝手に応援団ということですね勝手になのちょっと待ってそれはもう言ったもん勝ちなやつじゃん 勝手に吹いたらダメだって。あの言応援してくれてことじゃないの。音かぶってるから。なんなの？すげえ響く。ちょうど始まるんじゃないですか？えこっから？待って待って待って。なんか色鮮やか。すごめっちゃ近。いめっちゃ近いめっちゃ近い。ああそこなんやって。 <laughs> やってんだよ。 気をつけてちょっと溝があるからいやいいんですよ分かってますよいや見れば違うかぶりつきの席で見ようと思ったらガコンってなったのよいいんですよいや人かと思ったらあれ違うあれあのあれだあの保つやつだそうですスタート台、うん、ちょっとバンク見に行ってみましょうよえ見に行けるのはいこっち 東スタンドとかなんか結構広いしそうなんですよいやこれ結構風風の影響を受けそうな感じのバンクな気がするしかも、はい、今もう暗くなって見えないですけど、はい、この向こう側に富士山が見えるんですよ、はい、えー、ちょっと見たいんだけどえこっから見えるんですかそうですそうですこの向こう側このスタンドの向こう側が、うん えすごいね日本一の富士の麓でレースが見れるレースができる、はい、すげえいいじゃんなんかご利益ありそうちょっと傾斜見てみましょう傾斜、うん、え今日なんかさいやちょっと思ったのよ前回と前々回とさ <laughs> あのガールいたじゃん、はい、えガールいないのレンクロガールレンクロガールそうそうレンクロガールいないですよ今日はレースですから いやいや説明してもらわないとこっちもコストカットしたなパーカーにちょっとお金がいや違うよこれで演者一人出ないって何なの本当にやっぱ今日はもう本番中の本番ですからガチンコ中のガチですそうですねの走りを見られるっていう3回目にしてついにちょっとその辺も見ていけてたらなっていう、はい、いやけど普通に本当に嬉しいね 発送いたします。わあ、ちょっと普通にドキドキするね。ドキドキしますよ。これで今位置取りをしてるわけですね、うん、いやだからねどのどのどの選手どの選手がライン組んでるとかね、うん、2人で一緒にくっついていったりとか3人で行ったりとか短期って1人で行ったりとかするから それすらも今分かってない状態で見てるからねでもこれ出走の選手が神奈川2人と青森も2人いたからはいはいあな多分だからそれはもう地元勢で来るもんよねすごいだけど一番最初のさあの加速つけるためにバッて走る感じがやっぱすごいねすごいっすあ綺麗いやなんか綺麗ね綺麗さあ ジャンが乗ったあと1.51周間半1が短期なのかな一番後ろから白が来た白が短期の1が速っ速っめっさ速っすげえええー、何キロ出てんのマジで うわ強いなけど後ろから追っかける4が来るけど4が来るけど追いつかないかこのままかなこのままかなあー1号さんかないや一社の人はすごいねん何やばいやばいやばいちょっといやいいんですけどちょっと行きましょう行きましょうちょっともうもう一つのジャンがなったんですよいやジャンがなったけど嘘あと一社なんですか ちょっと抜けてください。ジャンガ鳴ったの？ <laughs> ジャンガってるんです。あの明かりのついてるところ。明かり？あそこ？静岡競輪場といえば、はい、名物。え、名物食べ物？あ、すごい。なんかいっぱいある。あ、焼きそばだ。違うんだ。違うんですよ。おでんです。おでん。おでん？ わすごいなんか静岡おでん静岡おでん <laughs> ちょっと大将に聞いてみてくださいちゃんと大将すいませんはい何でしょうあのここの、静岡競輪の、はい、あのお店のおすすめの食べ物って何ですかまあ静岡競輪っていうとね、はい、この牛のフォアって言ってね牛のフォアええー、灰になるんだけれども、ね 牛の肺の部分、うん、ふわって言うんですけど、はい、うん、まあ、ふわっていうのはねふわふわしてるもんで柔らかいもんでそれで、はい、通称名でふわって言うんですけれどちょっと全国にないんですよえここしかないんですか大概ねあとはねこう味噌煮にしちゃうとか、はいはい、あのこうやって串で売ってるっていうのはね静岡だけだと思いますけれど、えー、はいじゃ絶対食べないといけないやつじゃんこれがもう今日、はい もうすぐお店が終わろうとしていた <laughs> そうそうそうそうなのだからいやあ正直今閉めようかと早いってジャンが鳴ってたわけですよジャンが本当鳴ってたんだね本当鳴ってたんだいやお父さん待ってちょっとせっかくだ来たんだから食べたい僕 今かけお父さんかけてくれたこれは何ですかこれお味噌ですあ味噌、かける、うん、だから静岡はね中間点だもんで、はいはい、東京名古屋の、はい、何でもありなんですいや何でもありだ <laughs> いやいや違う違うこれ青のりとだし粉えそれもかけるんですか、うん、いやこれは好き好きだもんで、はい、いやなんかもうすごいもともともシンプルで食べてないからね俺 <laughs> ちょっといいただいてみてくださいこれ好き嫌いはっきりするもんですから <laughs> いやいや嘘でしょえこっち側が ホヤですか普通の。ホヤ。それだけどホヤじゃない。ふわ。ふわ。あふわ。ふわちゃんとふわちゃんと同じです。あふわ。じゃふわいただきます。さあなんていうかな食べたことない味でしょ。うん。あすごい。ああすごいあ結構きますねこれ。の飲みたくなるでしょ。これ飲みたくなる味。 <laughs> 結構癖がある感じで、うん、で説明つかないですよねこれ食ったことないこの味全部ご主人に言われてるじゃないです <laughs> 何なんですか先に言うんだもん一応ソースかけますか、はい、いや全然来るかどうかわかんないんですけどお父さんこれえっ、ー、とね黒はんぺんっていうのはあの本当に黒いわけじゃないですかとかあのお魚のねあの骨まで全部砕いてすり身になってます でそれでこれはんぺんになってちょっと黒いかどうか食べてみたらいいなはこれですおおこれが黒はんぺん白じゃないから一応黒はんぺんなんかどちらか黒って黒でも白でもなく、なんかオフホワイトみたいな感じの宮迫さんじゃないです宮迫さんじゃないんですよオフホワイトはんぺんですか黒を食べればいいんだよね食べる黒ちゃんね <laughs> じゃいただきます 美味しいうまわめっちゃうまいちょっとハンバーグみたいへえ、うん、まあすり身ですからね、うん、ね今のコメントダメですかえ今のコメントダメですか <laughs> 肉じゃないからちょっと <laughs> いや美味しいめちゃくちゃうまいですよこれいやこれさ点って はんぺんってこんなに香ばしいと思ったことないからまあ静岡の人だとまあこれがふるさとの味ですよねへえもう一人、はい、特別ゲストがいましてもう一人特別ゲストはいあえず行きましょう静岡競輪場の名物、はい、名物はいそうですそうですそうですそうですうはいそして、えそ地元すそうですね 6番飯田健二5番大木雅也1番飯尾力というわけで2対2対3の3分えこれ待ってなんか配信してないこれ <laughs> 配信邪魔すんな邪魔すんな邪魔すんないやいや知らないなんで座らせたの俺だったらここに